23 сентября 2017 года. Время 8 утра. Температура воздуха в городе Ленске около 0 градусов. С вами Елена Валюжанина, проект «Я красавчик».